外卖回来了啊！这抠抠搜搜的，一回来就看到他哭的不得了。给别人吃个东西，还在别人嘴里抢。今天的手感没放又高了。抠抠搜搜的，你这抠搜样像谁？像陈俊。啊？像不像小姨？像陈俊。啊？我也遗传不到小姨这个。乖，快吃，吃饭，嗯，吃，快吃。 嗯，小鸡小鸡腿是怎么夹筷子，你看你左手拿筷子。哎呦，可以嘛？吃青菜吃挺好的。小鸡腿，慢点嚼嚼啊，嚼。我给你拿筷子。哦，吃完了还要不要？还要点吧。哦，不在家，然后让我放门口，我就把餐放到门口了，应该没问题。 放在门口了，还不错。晚上吃完饭，过来一下子就跑了两单了，还是很快的。好了，有单了，走了。北环路这边。每天桃花开的时候，我就会想起一个人。十点半很奇怪。等等，这是我的车啊，前面就是。 丫头公司食堂，从丫头公司。我忘记了。送餐竟然送到这个楼上来，了，所以这个地方也是熟门熟路，一下就找到了。回去跟丫头说一下，前面就是老爸上班的地方。干到十一点钟啊，已经跑了有十多单了吧，差不多一百块钱了。以回去休息去了，今天还是跑的不错的。 这是什么？ <laughs> 这是什么？葡萄啊？这是枸杞，爸爸给你拿，松开。这是枸杞。你看。枸杞掉了，掉了，不要掉了，不能吃，扔了。一个个吃啊！大家好啊，我是静静啊，今天还在下雨。 实在是忍不住来出来跑餐了。趁着雨呀，一早上接了三单，然后三家又跑餐。时间很赶，这个超时一分钟了，到楼下的锁住了，我给户打电话，他才下来取。今天单还是挺多的，然后根本就不用抢，系统直接派。泪两行，人间一场。Hello，大家好。 今天早上已经送了三单了，三单啊，然后价格还可以，三单有二十七块钱，平均一单是九块钱。就路程有点远，还有点下雨，没电了。然后这家人非常，好，正好在这里，才让我充一下。你好，最后一单跑完了。啊。 我的车已经没电了，回去充电了。换电池那种还是方便点，像这种充电的就很麻烦了。跑一下没电了，一充电得充好几个小时，耽误挣钱了。